स्वाहा तत्सवे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवे भर्गो देवस्य धीमहि धियो देवो सब लोग अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेंगे आचमन के लिए मंत्र के पश्चात इस जल को आप पिएंगे ओम अमृतोपस्तरण स्वाहा दूसरी बार जल लेंगे ओम अमृता स्वाहा और ओम सत्यम हाथ धो ले इसके बाद आप अपने बाएं हाथ की हथेली पर थोड़ा जल लीजिए आचमन के पश्चात अंग स्पर्श दाहिने हाथ के बीच की दो उंगलियों से जल को छूते हुए शरीर के अंगों को स्पर्श करना है भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे निरोग रहे इस भावना के साथ अंगों का स्पर्श करें पहले दाएं फिर बाएं राइट टू लेफ्ट मेरी नकल कर सकेंगे पहले मुख को ओम नासिका को ओम प्राणोस्तु आँखों को ओम में कानों को ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु बाहों को ओम बाहुर में बलमस्तु घुटनों को ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ तथा निरोग रहे ऐसी आपने भगवान से प्रार्थना की अब हम सब मिलकर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद की आठ ऋचाओं का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे इन मंत्रों का पाठ हम सामूहिक रूप से करेंगे सब लोग मिलकर बोलेंगे अर्थ सिर्फ सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे एकाग्रता के साथ सुनेंगे अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासन मंत्रा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए ओम हिरण्यगर्भ सामवर्तताग्रे सदाधार कस्मै देवाय जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था जो सब जगत के उत्पन्न होने होने से पूर्व वर्तमान था सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें ओम आत्मा मृत्यो देवाय जो आत्मज्ञान का दाता शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें यः प्राणतो निशतो माद्वैकायित्रा जगतो बभूव य ईषेयस्य गीतादश्च दुष्पदा प्रस्मै दे प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें ओम ये पृथ्वी ये न जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति किया करें ओम प्रजापते विश्वाज हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है अर्थात आप सर्वोपरि हैं जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवे और वांछा करें वह सब कामनाएं हमारी सिद्ध हो में जिससे कि हम लोग धनेश्वरियों के स्वामी हों ओम सानो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान तो सुखदायक सकल जगत का उत्पादक वह सब कामों का पूर्ण करने हारा संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें ओम अग्नि अस्मान विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् यो যারা এখনো আমার চ্যানেলটি করেনি এখন প্রকাশ বেল বাটনটি প্রেস করে রাখো পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য